Здравствуйте! С вами Руслан Агарнюк школа боя УЭ. В этом уроке мы покажем, как научиться атаковать и быть защищенным при этом. Рабочее название нашей э, техники – это «спрятаться за удар». Что это такое? Вы сейчас увидите, как профессиональные спортсмены используют этот принцип. сейчас в тренировочном режиме мы покажем, как она выглядит, эта техника. Итак, когда атакуешь противника, желательно, естественно, то есть использовать всю а, правильность а, базы ударной. То есть немножечко голову подбородок пятать за плечо, рука здесь тоже прикрывается. И смотришь через руку, осознанно смотришь на, на партнера или на противника. И когда вот рука меняется, сразу же тоже вставляешь э, следующий удар, потом снова удар. И получается, как бы руками постоянно отбиваешь, отталкиваешь противника от себя. И такой танком на пролом э, идешь на своего противника. Такая тактика не, не всем подойдет, но те, кому по душе вот такой напор, очень хорошо. Поэтому ударил, спрятавшись, снова ударил и пошел, пошел, пошел, пошел на него немножечко лоб вперед. И вот так голову, корпус, голову, голову работает Иногда даже не обязательно там попадать где-то, ну, э, ударами сметать своего противника. Вот это главная задача этого принципа. Перемещать ударами. Партнер держит защиту или держит лапы, и я дорожку делаю удары, смещаю его, как бы отталкивает. Дошел э, дорожку до конца, а партнер меня начинает да, толкать. Да. Есть. Я партнера. Партнер тоже слегка, может быть, наваливается на меня, чтобы я мог ударить, не делать вот эти большие разрывы, а сразу же, сразу же пускать другой удар, потом сразу другой удар. И вот как бы пауза между ударами минимальная. Пошли. дальше. Партнер держит лапы, двигается по кругу, а я вот должен его смещать. атака на атаку. Здесь очень важно это создавать вот эту плотность атаки, но быть относительно безопасной дистанции, чтобы э, не просто влетать, а разбивать защиту такой своей атакой. И потом, когда уже чувствуешь, что открытое место, тогда попадаешь. Попы. Здесь также хорошо использовать удар-удар, когда ты сознательно надойдешь, ты можешь травмировать руку партнера. Первая ошибка. Это между ударами большая пауза. То есть удар, пауза, удар. Как нужно? Нужно ударил и сразу же рука влетает. Сразу же рука влетает. Вторая ошибка. Когда ударяешь, эта рука висит, но нет защищенности. То есть, или подбородок высоко, плечо опущено, или рука опущена. Нужно атаковать и быть максимально защищенным. При этом голова тоже опускается вперед. Следующее. Когда атакуешь, очень важно чувствовать вот этот свой центр тяжести и не заваливать. Потому что иногда идешь в атаку и заваливаешься. Это неправильно. Комфортно стоим, идем уверенно держим центр тяжести посерединке, чтобы не заваливалось вперед и не валились назад. Следующая ошибка это неправильная дистанция. Если будешь влетать очень близко, партнер, ты в основном уже на прямых, он может подлететь к тебе и а, на, на, на крюках или заклинчивать с тобой. То есть важно держать партнера на дистанции своего удара, не пускать его сюда. То есть ты вроде атакуешь, но ты можешь не уходить. Главное держать на прямом ударе. Первое, я хочу сказать, что этой техникой не все могут овладеть. Потому что здесь нужен напор, здесь должен быть характер сильный. Ну и, естественно, хорошо поставленная техника э, прямых ударов. Потому что все удары, как раз удержание э, противника идет на, на прямых ударах. Преимущество это э, большая плотность атаки, это сильный напор, это возможность снести своего противника даже э, на первых минутах боя. Используя эту технику, у вас атака превращается в защиту, а защита превращается в атаку. У вас все идет как одна атака. То есть э, одно слово атака. И вперед атака, и назад атака. Это очень хорошо напрягает вашего противника и дает вам шансы выиграть поединок. Также одно из преимуществ этой техники это большая плотность э, вашей атаки. И если даже хоть э, какой-то там незначительный удар противник пропускает, он переходит в защиту, а это для вас как раз и есть Э, хороший шанс для того, чтобы провести атаку уже дальше. Потому что вы не просто э, там, делаете одиночные удары, а это идут серии град ударов, которые сметают вашего противника. Поэтому пробуйте, практикуйтесь, и вы скоро сможете овладеть э, этим принципом, спрятаться за ударом своим перед противником. Возникшие вопросы пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.